ሰላም ውድ ተመልካዮቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ደስ የሚል አንድ አጫጭር ቆይታዎች እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የምቆየው ቃል ኪዳን ሶይ መልካም ቆይታ። እንግዲህ መጀመሪያ የማያሳው የመጀመሪያ ርዕሳችን የሆነው ስለ ቅንነት ነው እና ቅንነት ማለት ጥሩ ማሰብ፣ ጥሩ መመኘት፣ ጥሩ መምከር፣ ጥሩ መስማት፣ በቃ ጥሩ ነገር ማድረግ ማለት ነው። እና ይህን ቅን ሰው እግዚአብሔር የሚወደው ፈርሃ እግዚአብሔር ያለው ማለት ነው። እና ቅን ሆኑ፣ ለሰዎች ክፉ አትመኙ፣ ክፉ ክፉ አታድርጉ፣ ደግ ደግ ነገር ተመኙ። እና ቅን ያልተመኘ ሰው የወደፊት ህይወቱን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና ተመልካቾች እና ቅን የሚያስብ ሰይጣን ብቻ ነው። እናም ደግሞ ከዚህኛ ነገር ከዚህ ጥሩ ያልሆነ ጥሩ ያልሆነ መንፈስ እንውጣ። ቀን ካረጋችሁ ለሌላ ቀንም ሌላ ሰውም ጥሩ ነገር ያደርግላችኋል። ግን ቀን ካልሆናችሁ ሰው ሁሉ ይጠላችኋል። እናም አትወደዱም። ማንኛውም ሰው እናንተን ዞር ብሎ አያችሁም። ግን ቅን ከሆናችሁ በጣም ደግ ከሆናችሁ ሰው ሁሉ እናንተን ይወዳል፣ ያያል። በጣም ደስ ይለዋል ማለት ነው። እናም ደግሞ ይህ ሀገራችን ላይ የሆነው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ይህን አስቸጋሪ ነገር እኛ ህጻናት አንድ ላይ ተባብረን ተጋግዘን ማጥፋት ይኖርብናል። እኛ ከተጋገዝን፣ እኛ ተስፋ ሳንቆርጥ ምንም ነገር ሳንፈራ ከተጋገዝን ይህ አስቸጋሪ ነገር ከኢትዮጵያችን ይመጣል፣ እኛ ይጠፋል እና እኛም ይህን አስቸጋሪ ነገር አንድ ላይ በመተባበር ትምህርታችንን ጠንከረን በማጥናት የቤተሰቦቻችንን ምክር በመስማት እናደርጋለን ማድረግ አለብን እና ይህን ደግሞ ምን ነገር መፍራት የለብንም። ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ ተስፋ በጭራሽ መቁረጥ የለባችሁም እና እና ለሰዎች ቀኑ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ። እሺ እናም ይህ ሀገራችን ውስጥ ያለው በጣም አስቸጋሪ የሆነ የሆነ ወረርሽኝም አለ። በሳለኝም ሀገራችን የኖረው ጦርነትም አለ። ይህን ጦርነት አንድ ላይ በመተባበር እናስወግደው እላችኋለሁ። እናም እንትን በትምህርታችንም እንዳልኳችሁ ጠንክረን ማጥናት አለብን እና አሁን ደግሞ ቀጣይ የሚሄደው ስለ ቅንነት ጨረስኩኝ። ቀጣይ የሚሄደው ደግሞ ስለ ሚኒስትሪ ነው። ሚኒስትሪ ስምንተኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል የሆናችሁ ልጆች ነው የምታክሉ ሚኒስትሪ እየደረሰው ነው። ሚኒስትሪ ደርሷል። አዎ ወደ ወደ ምን እንደሆነ ግን አይታወቅም። እኛ በቅርብ ትምህርት ስለጀመርን እንትን ሚኒስቴሪ በጣም ጠንከራ ማጥናት አለብን። አንዳንዶች ደግሞ እንደዚህ ያሉማ ሚኒስቴሪ የሚያልፈው የሚያሳልፈው በእድል ነው እና በእድል ካልሆነ ማንኛውም ሰውን አያሳልፍም እና እንደዚህ የሚሉም አሉ። ጎበዝ ተማሪዎችን አያሳልፍም፣ ሰነፍ ተማሪዎችን የሚያሳልፈው ሚሉ አሉ። ግን እንደዚህ አይደለም። ሚኒስቴሪ ሎተሪ አይደለም፣ በእጣ በእድል የሚመጣው ጠንክረን በማጥናት ነው እንጂ ጠንክረን ስናጠና እኛ ሚኒስትሪ ሆነ የፈለግነውን ነገር ማለፍ እንችላለን። እኛ የፈለግነው መሆን የምንችለው እዚቹ በዚህ ሰዓት ጠንክረን ስናጠና ነው። ማጥናት ጠቃሚ ነው በጣም ካላጠናችሁ ካላጠናችሁም ለእናንተም ጥሩ ነገር አይገጥማችሁም። ለምን ስታጠኑ ነው ትልቅ ደረጃ ደርሳችሁ እናትና አባቶቻችሁንም ምታ እንትን ምታኮሩትም እንትንም ምትጦሩት እና አሁን ለምሳሌ ሰራተኛ ሰራተኛ ራሱ መሆን በዚህ ሰራተኛ ራሱ መሆን በጣም ይሄ መማር ያስፈልጋል። ለምን ምግብ ማብሰል ትችላለች፣ እንደዚህ እንደዚህ ማውራት ትችላለች ምናምን ብለው እንትን አሰሪዎቹ ሊጠይቁ ይችላሉ። የዛ ላይ ደግሞ ማትችሉ ማትችሉ ከሆነ እናንተ በጣም ጥሩ እድል አይገጥማችሁም ማለት ነው። እና ትምህርታችሁን በጣም ጠንክራችሁ አጥኑ። ትምህርታችሁን በጣም ጠንክራችሁ አጥኑ እላለው እና እንትን ትምህርታችን አስተማሪ የሚላችሁ ነገር ስሙ። አስተማሪ ክፍላችሁ ሲሆን አትረብሹ። መረበሽ ምንም አሪፍ አይደለም እና ትምህርታችሁን ጠንክራችሁ ደግማችሁ ተቋቁማችሁ ተግባችሁ ስታነቡ ለእናንተ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ትደርሳላችሁ ማለት ነው። እስኪ እናም ደግሞ ወደ አንድ ርዕስ ልለፍ። አንድ በጣም እንትን ላይ እለፊ በጣም ገርሞኛል። አንድ እንትን መጽሐፍ ላይ የሆነ ደስ የሚያስቅ የሚያዝናናና በቃ እንትን ደስ የሚል አንድ እንትን አይቻለው። እንደ ተረት ነገር እንደ ታሪክ ነገር አይቻለው። እሱን ደግሞ ለእናንተ አካፍላለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የማቀርብላችሁ ተረት ሰዓት ደርሷል። አሁን እስኪ ዋሾ የሚለውን ተረት እናያለን ማለት ነው። ዋሾ በድሮ ጊዜ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ዋሾ የሚባል አሽከር ይኖር ነበር። ይህም አሽከር ባልና ሚስቱን ሊያጣላ አሰበ። ከዚያም አንድ ቀን ሌሊት ባልና ሚስቱ በሰላም አብረው ተኝተው አብረው ተኝተው እያለ ውሃ ለብ እስኪል አሞቀና ቀስ ብሎ በሁለቱ መካከል አፈሰሰው። ውሃው እንደፈሰሰ ሁለቱም በየተራ ነቁ። ሆኖም በጉዳዩን አልተነጋገሩበትም። ባልየው ሚስቱ ሽንቷን የሳተች መስሎት መጠየቅ ስላፈረ ዝም አለ። ሚስቱም እንዴት ባሌ ዛሬ ሽንቱን ሊስት ቻለ? ጤና አይደለም በይሁን በማለት መጠየቅ ስላስፈራት እርጥበቱን ታግሳ ተኛች። እርጥበቱን ታግሳ ተኛች። በማግስቱ ባልየው ወደ በማግስቱ ባልየው ብዙ ገበሬዎች ብዙ ገበሬዎች ደቦ ለምኑ እርሻ እያረሰ ነበረ። ሚስትየው ለሰራተኞቹ ምግብ ለማዘጋጀት በቤት ውስጥ ከጎረቤት ሰዎች ጋር ደፋ ቀና እያለች ትገኛለች። ይህ ዋሹ የተባለ ሰባቂ መጀመሪያ ወደ ሚስትየው ሄደና ዛሬ ባለቤቶት እያረሱ ላሉት ገበሬዎች ስለ እርሶ በጣም መጥፎ ወሬ እያወራላቸው ነው ብሎ ብሎ እያወራላቸው ነው። ወሬውም ሚስቴ ዛሬ ሌሊት ሽንቷን ሸናች የሚል ነበር በማለት ነገራት። ሚስትየውም ሚስትያም ባለቤቷ ለገበሬዎች እንዲህ ያለ ነውር እየተናገረ ስሟን በማጥፋቱ በጣም ተናደደች። ቶሎ ብላ መጣላትም ፈለገች። ወሱ እንደገና ወደ ባልየው በመሄድ ባለቤቱ ቤት ውስጥ ከሴቶች ጋር ስሞትን የጠፉ ነው አለ። ምን ብላ ሲል ጠየቀው ባልየው ዛሬ ላይ ሽንቱን ስቶ አልጋውን አጥለቀለቀው የሚል ነበር የሚል ነበር። ባልየውም እንዴት ራሷን ሽንቷን ሸታ ስታበቃ ስሜን ታጠፋለች በማለት ተናደደ። ከዚያም በቀጥታ ጠመንጃውን አንስቶ ወደ ቤቱ ገሰገሰ። ሚስትየው ስታየው በክፉ ንግግር ተቀበለችው። እሱም እጅግ ተናዶ ነበርና ሁኔታውን ሳያጠራ ሚስትየውን በጥይት ገደላት ይባላል። ተመልካቾች እንግዲህ ታሪክ እንደሚያስረዳው ከሆነ አለመሾከል አለመሾከል ነው። አሁን ለምሳሌ ባልየው እኔ ከሚስ ሚስትየው ጋር ሄድና ምንድን ነው እኔ መቼ እንደዚህ ያልኩኝ ምን ሰዓት መቼ እንዴት ምናምን ብሎ ቢያስረዳት ያም ዋሽ የተባለው ሰውዬ እሱንም እሱንም በቃ ከቤቶቹ ከቤቱ ወይ ሊያስወጡት ይችል ነበረ። ግን የሰውዬ ግን ሁለቱም በቀላሉ መንገድ አለያያቸው። እኛም እንግዲህ እንደዚህ በቀላሉ መንገድ <clears throat> መለያየት የለብንም እና እና የተረት የሚያሳየው እንደዚህ እንደ ዋሽ የሚባለው ሰባቂ ሰውዬ ጠላት አለመሆን እንዳልካችሁ ቅድም ርዕስ እንዳነሳላችሁ እንዳነሳውላችሁ ቅን መሆን። አሁን ይህ ሰውዬ ሌላ ቀን ዞሮ ዞሮ ለሱ መጥፎ ነገር ማጋጠሙ አይቀር ነው። እናም ይህ ሰው ከዚህ መጽሐፍ እንደምንማረው ቅን እንሆን፣ መልካም ልብ ይኖረን። መልካም ልብ ይኑረን እና ለሰዎች ክፉ አንስራ የሚል ነው። እንግዲህ ይህ ከዚህ ታሪክ ብዙ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ይህ ተረት ይህ መጽሐፍ እንግዲህ የስምንት አንድ መልእክት ተላልፎልኛል እና ቅንነት ማለት በድጋሚ ልትገምላችሁ። ቅንነት ማለት ቅንነት ማለት መልካም ነገር መልካም ነገር መመኘት፣ መልካም ነገር ማሰብ፣ መልካም ነገር ማድረግ ማለት ነው። በአጠቃላይ ቅንነት በሰው ጥሩ ነገር መመኘት ማለት ነው እና ለሰው ጥሩ ነገር ማሳየት፣ መናገር፣ መመለስ ማለት ነው። በአንድ ላይ ቅንነት በጣም ጥሩ ነገር ነው። ቅን ከሌለ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም አትሆንም እና ቅን ልብ ይኖረን፣ ቅን ልብ ይኖረን። ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ ይህንም አስቸጋሪ ጊዜ በደስታ በቅን ልብ በመልካምነት እናሳልፍ እላለው እና ወደ ቀጣይ ደግሞ አሁን ስዘዋወር ወደ ቀጣይ ደግሞ ስዘዋወር የግጥም ሰዓት ደርሷል። ለግጥም እንግዲህ እኔ እራሴ የጻፍኩትን እላችኋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። የግጥሙ ርዕስ ማንበቤ ማንበቤ እውቀትን መገቤቴ ለእኔም ጥሩ ሆነልኝ እንኳን ለህይወቴ። ሁላችንም እናንብብ መጽሐፍ ይዘን ማንበብ ችለን ሀገራችን እንድትኮራብን ማንበብ በጣም ጥሩ ነው ለህይወታችንም እድገት እንድትበለጽግ ሀገራችን እንድትለማልን። መጽሐፍ አንብቤ ጥሩ ደረጃ ደረስኩኝ ጎበዝ ተማሪ ሆኜ ሀገሬን ተረከብኩኝ። ማንበብ ባንችልም መለማመድ አለብንም ለሀገር ብቁ ዜጋ እንድንሆን። እናንብብ እናንብብ መጽሐፍ ይዘን አብረን አድገን ጎበዝ ተማሪ እንድንሆን ተመልካች ይህ እንግዲህ ግጥም ራሴ የገጠምኩት። እስከ ዛሬ በቃ ሁል ቀን እኔ እኔ እንትን እስከምልላችሁ ይህን ፕሮግራም እስከማቀርብላችሁ ድረስ ግጥሙን ራሴ ከቤተሰቦቼ እገዛ ጋር ራሴ ያቀረብኩት እና እናንተም እንግዲህ ቤቱ ስትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ? ቤቱ ስትሆኑ ምን አይነት ስራ ትሰራላችሁ? ይህን በ comment ጻፉልኝ። ቤቱ ስትሆኑ እንግዲህ ቤት ውስጥ ሆኜ እንግዲህ አንድ ሰሞን ኮሮና ተዘግቶ ነበር እና ቤት ውስጥ ሆነን ሁላችንም አዎ ባለፈው እንደነገርኳችሁ እናቶችም አባቴም እናቴም ስራ አይኬድም ነበረ። ተማሪዎችም ጭምር በቲቪ እዩ ተብለን ነበር እና ትምህርት ማለት ነው። ትምህርት በቲቪ ተብለን ነበር። እኛ እንግዲህ በቲቪ እየተከታተልን በቲቪ እየተከታተልን ይህን አስቸጋሪ ጊዜ አሳለፈን። ሌላ እናንተ እንግዲህ ቤታችሁ ውስጥ ናችሁ፣ ብዙ ነገር ትሰራላችሁ። ያው ቤት ውስጥ ሆኜ ነው ይህን ግጥሞች የገጠምኩት። አሁን ግጥሞች ከ አንዱ የመንፈሳዊ እና የመንፈሳዊ ሰባት ሲኖረኝ የዓለማዊ ደግሞ በጣም ብዙ ነው ያለው ሰላሳ አምስት ማለት ነው። አርባ ሁለት ግጥም ያለው በአንድ ላይ። እናንተም እንግዲህ ቤታችሁ ስትሆኑ ይህን አዝናኝ ደስ የሚሉ ግጥሞች ግጥሙ ግጥሞች ስትለማመዱ ስትለማመዱ እኔ አሁን ስለማመድ እኔ አሁን ስለማመት ትሳሳት እንደዚህ አይደለም ብለው ቤተሰቦቼ አንዳንድ እገዛ ሲያደርጉልኝ እኔም ደግሞ የእነሱን ምክር ተቀብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ እንደ መጀመሪያ እንዳነሳሁላችሁ ቅን ሁኑ እላለሁ። እስኪ ሌላም ደግሞ አንድ ደስ የሚል ነገር ላንብብላችሁና ይህ እንግዲህ ሁሉን ነገር እንትን የምለው እናንተን ያስተምራል ወይ እናንተን ያዝናናል፣ ለእናንተ ጥሩ ነገር ያደርጋል የሚለውን ነገር መርጬ ነው ማነብላችሁ። እንግዲህ ይህን ከመጽሐፍ ነው ያገኘሁት። መጽሐፍ ውስጥ በጣም በጣም ጥሩ ነገሮች አሉ። እሺ አሁን ደግሞ በጣም በቃ የሚያዝናና ላምብላችሁ። ተመልካቾቼ ሰዓታችን እየተገባደደ ነው። ታሪኩን ልቆየውና ወደ አንዳንድ ምክሮች ልሂድ። እንግዲህ ምክር ስሰጥ ምክር ስሰጥ ስለ ቅንነት ነው ያነሳነው። በቅንነት እንቋጨዋለን። ስለ ቅንነት እንደጀመርን ቅንነት እንግዲህ በጣም መልካምነት ነው። ቅን ሁኑ። ለሰዎች በጎ በጎ ነገሮችን አስቡ። ቅን ካልሆናችሁ ለእናንተም ጥሩ ነገር አይሰጥላችሁም። ቅን ማለት እንግዲህ እንደነገርኩላችሁ በዚህ በመልእክትም እንደመጣልኝ ከሆነ ይህ የምታያቸው ከሆነ አንብቡት እስኪ ቅን መሆን ቅንነት ማለት መልካምነት ማለት ነው። መልካምነት መልካም ምክር መስጠት፣ መልካም ምኞት መመኘት ማለት ነው። በጠቅላላ ቅንነት ለሰው ጥሩ ነገር ማሰብ፣ ማሳየት፣ መናገር፣ መመለስ ማለት ነው። በአጠቃላይ ቅን ነገር ቅንነት በጣም ጥሩነት ነው፣ ደግነት ነው። እንግዲህ ይህን እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራሜን እቋጫለሁ። ተመልካዮች ከዚህ ከዚህ ፕሮግራም እንደተረዳችሁ ከሆነ ቅን ሁኑ። ልክ ታሪኩንም እንደነበባችሁ እንደ ዋሾ የሚባለው ሰውዬ እንዳትሆኑ። እሺ ተመልካቾቼ መልካምነት ለራስ ነው። እናንተ ቅን ስታደርጉ ሌሎችም ከእናንተ እያዩ ቅንነት ይማራሉ። አርአያ ትሆናላችሁ ለሰውም። መልካምነት ለራስተው ለራሳችሁ ስትሉ ነው ደግ የምትሆኑት ለራሳችሁ ስትሆኑ ነው። ክፉን ብትሆኑት ግን ክፉ መሆን ምንም አይጠቅማችሁም። ልክ እንደ ዋሾ እንዳትሆኑ ቅን ሆኑ። ደግሞ ደግሞ ቅንነት በጣም ብዙ ነገር ነው እና ተመልካቾቼ የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ይቋጫለው። ሳምንት በሌላ አዝናኝ ቆይታዎች እስከምንገኝ ድረስ ለሳምንት ሰው ይበላል። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ቃል ኪዳን ሸዋዬ ነኝ። like፣ share፣ subscribe አድርጉኝ። ቻው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።